მედია ციგნიერება, ციფრული მედია და უსაფრთხოება. კიბერჰიგიენის წესები. ტექნოლოგიურმა პროგრესმა და ინტერნეტმა ჩვენი ცხოვრება უდაოდ გაამარტივა. ნებისმიერ ინფორმაციას სწრაფად პოულობთ, გადავცემთ და ვიღებთ. თუმცა ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიებას და გაცვლას, სოციალური ქსელების გამოყენებას და ელექტრონული კომუნიკაციის გაძლიერებას თანდევს კიბერსაფრთხეები. რისკის ქვეშ არის თქვენი მოწყობილობაც და მასში დაცული პირადი ინფორმაციაც. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენიმე წესი, რომელიც ინტერნეტის ივსესში ჩვენი უსაფრთხოების დაცვასა და კიბერჰიგიენის გაუმჯობესებაში დაგვეხმარება. მნიშვნელოვანია შევქმნათ და გამოვიყენოთ მძლავრი პაროლი. ხშირად ადამიანები პაროლისთვის ყველაზე მარტივ სიტყვებს ირჩევენ, ანუ იმას, რაც არასოდეს დაავიწყდებათ. საკუთარ ან მოფერების სახელს, დაბადების თარიღს, საყვარელი შინაური ცხოველის ან სპორტული გუნდის დასახელებას. არა და პაროლი ჩვენს მონაცემებს ჰაკერებისგან და ინტერნეტ თაღლითებისგან იცავს. ამიტომ ის რთულად გასაშიფრი უნდა იყოს და არასოდეს უნდა გაუზიაროთ სხვას. კარგი პაროლი სულ მცირე 800-სგან უნდა შედგებოდეს და მინიმუმ ერთ სიმბოლოს და ერთ ციფრს უნდა მოიცავდეს. ეცადეთ 8 პაროლში გამოყენებული ციფრები არ გაიმეოროთ და არც თანმიმდევრობით დაალაგოთ. დაიმახსოვრეთ პაროლის ზეპირად, არც ფურსელზე დაწეროთ და არც მოწყობილობაში ჩაინიშნოთ. ასევე, უმჯობესია თუ ყოველ ჯერზე პაროლს ხელახლა შეიყვანთ. სხვადასხვა ანგარიშისათვის, მაგალითად Facebook-ისა და ელექტრონული ფოსტისათვის, განსხვავებული პაროლები გამოიყენეთ. პაროლი ყოველ ორ თვეში ერთხელ გამოცვალეთ. სანამ ახალ სატელეფონო აპლიკაციას გამოიყენებთ, ნახეთ რა პირად ინფორმაციაზე გთხოვენ წდომას და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიეცით თანხმობა თუ ეს აუცილებელია. კომპიუტერის დაცვისთვის დარწმუნდით, რომ გაქვთ ანტივირუსული პროგრამები, რაც უზრუნველყოფს თქვენ კომპიუტერში არსებული ფაილების და ინფორმაციის უსაფრთხოებას. ელფოსტის გამოყენებისას სასურველია გააქტიუროთ ორმაგი იდენტიფიკაცია. რაც ანგარიშზე შესასვლელად პაროლის გარდა ტელეფონზე მიღებული კოდის გამოყენებასაც გულისხმობს. ამ გზით მაქსიმალურად დაიცავთ თავს კიბერთაღლითებისგან. ახალ საიტებზე შესვლისას, მაგალითად, ონლაინ შოპინგის დროს, კრიტიკულად შეაფასეთ მისი სანდოობა და მხოლოდ მას შემდეგ გააზიარეთ თქვენი საბანკო ანგარიშის ნომერი და გადახდის ინფორმაცია. ამ მარტივი წესების დაცვით თქვენი ცხოვრება უფრო უსაფრთხო და დაცული იქნება როგორც თაღლითებისგან, ისე თქვენი პირადი ინფორმაციის არასასურველი გავრცელებისგან.